シュテンストの出番だね世界を変われレングインパクト支援してるよーラの一杯よーラよレングインパクトすべて捧げますオーロラサンクチュアリはっ クラッシュテンペスト